di ujung jalan akan ketemu simpangan dan di situ ada yang ngatur ke kiri apa ke kanan. Tapi polisi Cina udah bilang udah gue nggak bisa ngatur lagi nih, gue lagi sibuk ngatur diri gue sendiri yeah. Iya. kira-kira begitu kan. Pak Presiden, ini solusinya segala macam. Sekarang milenialnya juga diem nggak tahu mau ngapain. Jadi ini bangga-banggakan oleh Jokowi bahwa milenials akan mampu mencarikan jalan keluar karena mereka berpikir fresh. Tiba-tiba jadi dungu juga milenials di situ kan. Kan anehnya begitu kan. Ada banyak dokter di situ, ada banyak mantan uh, dosen di dalam KSP. Saya berpikir kalau di situ ada akademisi di kompleks istana, mestinya istana itu jadi pinter. Karena nyatanya terbalik, mereka jadi dungu. Jadi terpapar oleh kedunguan istana, kedunguan di dalam melihat track antara kebijakan, eksekusi,